На сьогодні е, для населення доступно дуже багато методів переказу коштів за кордон. Е, найпростішим є, звичайно, переказ е, через системи грошових переказів на кшталт Western Union чи MoneyGram та інші системи, яких зараз досить багато працює в Україні. Е, такі перекази мають як свої переваги, так і недоліки. Е, основними перевагами, звичайно, є швидкість переказу, так як протягом 5-10 е, хвилин гроші вже будуть доступні отримувачу в будь-якій точці світу. Також плюсом є те, що точок прийому і відправки таких платежів є досить багато, і практично в будь-якому відділенні банку по всьому світу людина може як відправити такий переказ, так і отримати його. Також перевагою є таких переказів є те, що е, відправнику потрібно тільки пред'явити свій паспорт і вказати паспортні дані е, отримувача, а отримувачу пред'явити паспорт, е, вказати секретний код, який йому передає відправник, і вказати прізвище ім'я по батькові відправника. Ще одною перевагою таких переказів є те, що відсутня, відсутня необхідність відкривати поточний рахунок. До мінусів систем грошових переказів можна в першу чергу віднести е, в дороговизну ну, такої послуги. По суті, вартість таких переказів може доходити до 5% від суми. Е, також е, слід звернути увагу на те, що чим більша сума переказу, тим менший в відсотковому відношенні тариф за надання таких послуг. І ще один з мінусів також можна сказати, що може бути законодавчо обмеження, законодавче обмеження на суму такого переказу. Іншим методом переказу є е, так звані SWIFT, перекази, е, тобто перекази з поточного рахунку на поточний рахунок іншої особи за кордоном. Е, основною перевагою таких переказів є їх відносна дешевизна. Так, вартість переказу складає 1-1,5% від суми. Е, до мінусів е, можна віднести те, що е, для таких переказів необхідно відкривати поточний рахунок як отримувачу, так і відправнику. Знову ж таки, необхідно знати дуже багато реквізитів для відправлення такого переказу. І такий переказ може йти отримувачу порядка 2-3 днів. Ще одним методом переказу коштів за кордон є переказ з карти на карту, але існує ряд обмежень. Е, так, е, система карти Visa чи MasterCard повинні співпадати. Е, по-друге, необхідно, щоб валюти карт співпадали. І по-третє, необхідно, щоб ваш банк відправника надавав такі послуги. Плюсом таких переказів є те, що не потрібно знати дуже багато реквізитів. Е, від е, отримувача потрібно лише вказати номер його карти. Е, також такий переказ є не дуже дорогий, порядка 1-2% від суми переказу. Але якщо ви відправляєте таким чином кошти за кордон, то вони також будуть йти досить довго, порядка 1-2 банківських днів.